अच्छा गड्डिया फिर गए मैं मार टप मैं को तो लवाया था घिले से दाढ़ में रखा है पीछो लोबी अल्लाह रब्बना तो आजकल दाढ़ रखी मैं ओए अगो डू गलियां वदन के डू गलियां आओ सारे पीछे आओ हेलो नहीं यार अमर वैसे शेख हां शेख इतना तो बंदे इतना शौक कह रही है मैं तो यार अपने ही पता कह रही है शेख दे यार एक तो अजीब लगता है मतलब धड़ <laughs> कहानी कराने रुक उस्ताद धड़ रखे हैं लोग तेरे को पता डैमेज न ले धड़ और बार की है अगो आप धड़ कौन कोनी गली छिक भा अलगेंस सीधा बैक में na rolada, hein? बताई देंगे रुको थैंक यू आ गया गाँव ना गार्ड आ मजाक नहीं यार सीरियस धड़काने चला नहीं है मुर्शिद तो है ना मैं एक आते हैं धड़े हाँ ही वे यो वह ये गुधार नहीं इधर अच्छा मैं को नहीं देता यार सीरियस वो बंदा खड़ी थी भाई शेख मारा मार वाला था तो बंदा मैं के क्यों पैदा भाई enemies ahead वही ये मत यार एक ताली मीटर तक बंदा मारी जा यार इतना ही था मार्क द लोकेशन 315 एजेंट घाटे वो लगे था वो अंदाजे दे हेड मार्क एन एयर ड्रॉप असन गलियां फिर गए मैं मार टप मैं को तो लवाया था घिले से मुश्किल तो भाई हमारे ज़्यादा चिरबेक चिरबेक करना भैया डैमेज की मत है ऐसे ये तार भी बदन भाई यार निकल लो भाई यार हाँ, जल्दी भाई मुर्शिद जल्दी जल्दी तू आ मैंने मुर्शिद को फाइट करना है मुर्शिद दर में को मरे थे यही था वॉच आउट ये नहीं था वो ये था गलत लग गई वॉच आउट ठीक है चेक थी वे नंबर है घर है जे तू मैं दो आना पाछो बोलो तू वॉच आउट ओ तो बंदा ओक तो वॉच आउट हे हिको

वह संभल के यार है हिम्मत धड़ मंगाया चिकन लेना चाहिए तेरा अच्छा धड़े धड़े तो बगैर जी victory belongs to us अल्लाह तो मंगा तो धड़े तो बगैर जी Yeah. कहाँ से आते हैं ऐसे